dhimbiloojaima dhimasho badiiday kooy dhooranayna adduunyo duunga dogan dulaaya doorubshiya doonow dadaaleen duunyo damboyto diingadkaayna adduunyaa yumeeyo yumeey hariire humaan lawaaatoy halluu rumaado nabou rumaado koy rumaayna adduunye e beenga jeelshe aylawaalnay cibaado doognen irdigna tuugnen ay masaasa duuliyaw didaalin diinti ilaahi daaliskeeda dembiijineena deherjinaadii endirbheneena deertun adduunya dumow iyoona dembeley waaya daar aakhiraadii daa'ima waaya malka daala malku dago mukadumaasuu daar aakhiraada dhiirtun adduunyaa adduumowyona dembeley waa shisheeg adduunyaa shiba furoome koo shibaano warun shisheegii shirkigiyaama shilaayo doone runkun adduunyaa raroogamaayi reegow miyaalo run lakareega run akhiraada reer maalkuun adduunyaa ma moodka maayi meel madiila migislawaaro moxammedo dooshe mana xafiido maangaabnoy murugdaaba maalay madiyaati miidkuun usaane ee maadka leeti makoodambuytu unkun adduunyaa raaxadiisa caari waa reer kaafadaas oo raan kaafadaas oo laga miroy miroy khaar mood madhaara madii adadiido masiiba mood gedaaalshee igaagireeje rabbiyow maayirehmow madaalo reerkaabadaaso raankaabadaaso lakororaya daadirka tuugnaan goolisheedi ii qur'aanka tuugnaan daadirga wiilew qiyaama geeshayniin gabooji lan waqti leelkow waysagaada werdiyaayo waa dawiinow wasiiladiisa wahadliinka waalaa duulka duumaaw duumaaw dadaalaw duul jinaada dihir jinaadi daayin agtiisa dirji wiingantaala howdon adduunya hebel shayka buuyo howaali silmaamu ugun wiin geeshe yaa wiinaareed hortiis bu'aa udun addunyaa haddii gaagdo hegaan ibliisa harafkii quraameed haddii hegaago hegaan jinaada udun addunyaa haqayka siinaysadii hufoowa adag mareeba hungool mareeba howaan lamaaye udun adduunya hortay daraarta hee ku noogay adag mareeba hungool mareeba howaan lamaaye huwanna waato howaalna waato huurna waako huurkii obooshay hadalshay alweelo huurmiyaala hulkii howaale nanii obooga haqii gawaaca haydaaraayow helaaginaaned ma hilma'aanti hurdum adduunya haday ka sidii hufoowa abag mareeba hungol mareeba owaanamaaye oh, uglung adduunya hoog badina niinga sheegi ani hudayna xabiib nuur muxaamad ilow laagdiisa dinlow daraashiisadii daraarkeen dabdab mahaana landoon kor fuulo ha degdegaayo oo kaleeda xasan iyoonay hoseen nolosho xabiib muxaamad hilowla nuurow heraabkiyomaan horgobooya hamsogadeerka xaliima aada xabiib muxaamad habiible doolow heraabkiyooma qortaan ku gooya mowlow ilaahay e, mudiimisaarba miidhiboodo mowtulfijiyoonay mariilisaana moodkeen saartay jesedisgoowaw jamaal ingumou jaylaane wooshe jadalxadne joogigiyama jehdaa ka moodnooy jibriil widaashe jacfar walaashe jaylaane wooshe jadal xuseene kijiiddaane jehdaane toosiya cawdaleelka carshiliigu sooke aftiinka diimeer axmad doorow aamiga maanta imaan sheenta cawdaleelgo carshiliingu sooge aamin la dooro axmad amaanta oonka dhaqaayo akhriisada aaya carshuraxmaankan idinliinku dhiibo islaamka imaamshe isgoogu nuuro axmada maanta canfulaahi sheenta dhalshay madiina diintiis fugaanga diinli nuuro lankoo dareera dhalshay injeedo duubariira liinka duuba لرشي مدينة دين دي سرقا دين لنورو درشي لو لو دوغي نبوكين دوول والا onka langayo amar shay tilmaanga ahmad dooro ili ka argo amar shayna taama isgowan uuro ani maqaamle marmarkayka mooge meelma dhangaayo nuriidaane moxamed rasuulkeen lama jaalisaani moxamed moxamed moxamed saayo moobla doorshey rasuulalaayi aloobadeeje yaa la waali awshii abdilowa ayoo jinaayti aaminuwa allah andoore abtiridaashe allah nasaare jelo jamaalshi jamaalka yoosos banaaya jaalkiina jinay firdoosa waajibiyaaya nabu muxaamad lankii nacaayo naara waare naftii nacaati naara ka waati naska qur'aanka nin idaayi